Xəbər verdiyimiz kimi bu gün Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror hücumu olub. Kalaşnikov avtomatı ilə silahlanan İran vətəndaşı Yasin Hüseynzadə səfirlik binasına daxil olaraq mühafizə xidmətinin rəisini öldürüb, iki əməkdaşı isə yaralayıb. Hadisədən bir qədər sonra terrorçu saxlanılıb, maraqlı məqam isə bundan sonra baş verib. Xəbər veririk ki, terrorçu İran telekanallarına müsahibə verib, bunu əks etdirən görüntülər də yayılıb. Terrorçunun əli qandallı, dəmir barmaqlıqlar arxasında olmalı olduğu halda bu rahatlıqla müsahibə verilməsi birmənalı qarşılanmayıb və etirazlara səbəb olub. Tehrandakı Azərbaycan səfirliyinə qarşı edilmiş terror aktının yeni detalları məlum olub. Terrorçu İran vətəndaşı Yasin Hüseynzadə səhər saatlarında səfirliyimizə bir neçə dəfə hücum edib. Onun ilk hücumunun qarşısını səfirliyin mühafizə xidmətinin əməkdaşı Vasif Tağıyev alıb və onu qapıdan çölə çıxarıb. İkinci cəhddə isə o, maşından kıvaltı götürüb qapını sındırmağa çalışıb. Bu zaman terrorçunun hücumda istifadə etdiyi Kalaşnikov avtomatını yerə qoyduğu da görüntülərdə açıq-aşkar görünür. Maraqlıdır ki, bu proses 20 dəqiqədən çox davam edib və heç bir yerli polis əməkdaşı terrorçunun qarşısını almağa cəhd belə etməyib. Terrorçu sonuncu dəfə səfirliyin binasına daxil olub. Orxan Əskərovu qətlə yetirəndə onun qarşısını yenə də Azərbaycan səfirliyinin əməkdaşı Vasif Tağıyev alıb və o qəhrəmancasına mübarizə göstərərək Yasini zərərsizləşdirib. Bu məqamda İranlı polislərin harada olması isə böyük sual doğurur. Bu görüntülərdən açıq-aşkar aydın olur ki, terrorçu hücumu əvvəlcədən planlaşdırılıb və İran rəsmilərinin də dediyi kimi, ər-arvad mübahisəsindən irəli gələn hücum deyil.